Look closer. In the shadows. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al Ghazali, Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Grey will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Auf geht's. 47. Come in. 47. Do you Junge, das ist insane. Are you in position? Lol. I'm heading towards the point of entry. Ist das der Dubai Frame? Bloß mit drei Frames. Falls ihr nicht wisst, was der Dubai Frame ist, hier ein Bild irgendwo. Okay. <laughs> insane. So, wo muss ich lang? Du willst mir wirklich sagen, dass ich jetzt hier runterklettern muss? Lol. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Okay. Die Frage ist, mit welcher Taste... I. Wieso habe ich das nicht... Wieso habe ich das nicht umgelegt auf eine andere Taste? Weil immer I zu drücken ist ein bisschen kacke. 27, the inauguration is taking place close by. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. They're not going anywhere. Genau, ich bin schneller als die. So, auf geht's. Geh. Ihr habt doch wohl nicht ernsthaft gedacht, dass es heute keinen Anzug gibt. <laughs> äh, ja. Ich habe mir die beste Mühe gegeben, dem ganzen Outfit äh, gerecht zu werden. On behalf of His Royal Highness Omar Al-Ghazali, I bid you welcome to the Scepter. Ja, danke schön. Ich habe das Game so lange nicht mehr gespielt. Jesus. Da sind unsere beiden Ziele. Es wird wieder so warm werden, Mann. Ey, wollt ihr mich verarschen? Jetzt klingelt das fucking Telefon. Mann! Ich dachte gerade, ich habe doch was gehört. Meine Fresse ich wohl etwas zu spät. Ach Gott, es wird wieder so warm hier drunter. Oh Gott. Der, ich sehe aus wie der größte Vollidiot. Wo sehe ich meine Ziele nochmal? Also, ich weiß, was meine Ziele sind, aber... Ja, dank deinen Cousins, Alter. Story Mission. Zana Kazim, aka The Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn, the Pan-African Terrorist Organization. Now what is his business here? Verkleiden sie sich als Sena der Geier Kasim. Ey Leute, das kann ich... Äh, also, ich habe kein grünes Hemd. Uh, was haben wir hier? Uh, Getränkedose. Sehr schön. Ha, Münzen. Sehr schön. Come on. Ey, bitte lass das funktionieren. Ja. Wie ich? Ey, als wenn die jetzt hier hinkommt. Meine hm. Fresse. That's pretty strange. Back up. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Renn. Crouch doch. Fuck off. You are blowing cancer directly into my body. Smoking area. If you don't like it, piss off. Man. Ja, komm, geh dahin. Los. You. Bitte, bitte, bitte. Ja, schön. Und er ist, glaube ich, sogar noch versteckt. Hoffe ich. Okay. Knarre kann ich nicht mitnehmen. Das ist tödlich, aber es ist nicht verboten. Genauso wenig wie das Klappmesser. Gut. Okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt alles richtig gelesen habe. Won't take a second, sir. You're good to go, sir. Thank you for your patience. Was hat er eigentlich für eine Brille auf, Junge? Guten Tag. Oh, Mr. Kazim. I'm glad you changed your mind. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room set up for you. Gut, dann lauf. <laughs> hey, wie langsam will die laufen? Lauf doch noch langsamer. Danke. Also, ist relativ, ne? Ist eine Scheiße auf in den Conference Room. Uh, Brieföffner. Nehme ich doch gerne mit. Moment, ist er schon hier? Greetings, Sir. Greetings. Aber... Ah, schade, ich dachte, ich kann das Getränk vergiften. Aber das hätte, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also auf mich, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich warte jetzt einfach mal hier. Was denken sich eigentlich die Wachen? Der Dude sitzt hier, guckt geradeaus. Nichts, er macht nichts. Er setzt einfach nur einen Digga. Da ist er. Mr. Kazim, a pleasure to meet you. Hallo, Ingram. I'll get straight to the point. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. No one is supposed to know that I'm here. Good. However, there's a journalist down at the inauguration, and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here. Den soll ich töten. I want you to silence this little pain. Okay. I want proof so I can sleep tonight. Er will ihn Oh. Okay. Ich werde mich jetzt auf die Suche nach Hans Lucht machen und mal gucken, wo sich der Dude befindet. Falsche Richtung. Hans, wo bist du? Nee, jetzt for real, wo ist der Typ? Ist er das? Ja. Mr. Lucht, I hear you're looking for information. You know what's happening upstairs? I know more than you could imagine. But we can't talk here. Follow me. Great. Wo soll ich ihn hinführen? Ich muss ja irgendwo eine Stelle finden, wo ich ihn in Ruhe wegklatschen kann. Die Frage ist nur, wo? Am besten wäre irgendwie... Gibt es hier Toiletten? Toilet. Easy. Gehen einfach mal hier rein. Follow me. Nee, ich rede nicht viel. Ich stech lieber. <laughs> Weg mit dir. Und jetzt die Kamera. Ist ein bisschen makaber, ne? Yes, that's it. Jetzt muss ich wieder zu Ingram. Nee, zu seiner Assistentin. Meine Fresse. Umständliche Scheiße hier. How are you today, sir? Super. Willst du mich verarschen? Willst du mich for real verarschen? Mein fucking Licht ist ausgegangen. Das Licht lädt. Da ist literally ein Kabel dran. Jetzt fängt das hier schon an wie das Battlefield-Video. Was mache ich jetzt? Jetzt geht das schon wieder aus. Du Bastard. Kurzes Update. Es ist eine Stunde vergangen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Achso, ja. Wir haben den Dude umgelegt und müssen jetzt zu dieser Assistentin gehen. Wie ihr vielleicht seht, habe ich es aufgegeben mit der Krawatte. Ich hatte keinen Bock, den Scheiß jetzt nochmal zu binden. Wow. What the fuck? Ey, der, die läuft so langsam. Uh. Junge. Wenn ich sowas zu Hause stehen hätte, ich Wer 24-7 am Spielen, Junge. Mr. Ingram is expecting you. Jo, danke. Your problem is fixed. Genau. Oh, Dafür bin ich zuständig. Sorry, Story-Mission abgeschlossen. Ich könnte das vergiften. Aber ich weiß nicht, welches er... Ah, okay, er wird das safe nehmen. Hab ich, hab ich Gift? Ich hab tödliches Gift. Mach hin, ne? Alright. I think I'll join you. Anyway, so, saying, sehr gut. Wenn jetzt suspicious, wenn ich, wenn er, oh. Carl Ingram finally gets what he deserves. Miller, ich bin weg, tschüss. Schnell weg. Hey, Junge, das ist insane hier. So, unser nächstes Ziel. Marcus Stuyvesant. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Er ist gar nicht so weit weg. Ist auf der anderen Seite. Okay, doch zuerst. Das ist insane warm, Junge. Aber das stellt jetzt kein Problem damit. Mit dem Greenscreen. Der, das sieht aus, als wäre ich übel fett. <laughs> Wo ist der Dude? Oh, der ist direkt da vorne. Ey, die Bar sieht insane aus. Ich kann ihm folgen. That's Marcus Stuyvesant, Providence Partner, self-entitled and arrogant little worm. Wie kann ich mich hier anlehnen? Oh. I'm sure he's just changing into his uniform. He'll be here very soon. Stuyvesant is expecting a replacement guard. If you can locate him, we should be able to get within strangling distance of the little worm. Aber er hat eine Aushilfswache, die ich jetzt aufspüren muss. Und die scheint hier links drin zu sein. Die Frage ist, wie komme ich da rein? Wie soll ich in den, wie soll ich ungesehen in den Personalbereich. könnte einen von denen ablenken. Ich habe, glaube ich, noch eine Münze. Uh. Damn. Komm on. Jesus. Was? Was, was, was, was wurde bemerkt? So, ich muss jetzt wieder in die Staff Area. Ich weiß bloß nicht, wie ich das machen soll, ohne den Dude zu killen. Geh jetzt hier rein. Ich speichere das Ganze einmal. Münze. Öffnen. Werfen. Komm rein, Digga. Boom. So. T. Wieso hat das jetzt funktioniert und eben nicht? Kann ich jetzt hier in die Staff Area? Wieso sieht er mich? Habe ich irgendwas, was ich werfen kann? Oh, Getränkedose. Äh, F1. Ja, das habe ich doch eben schon aufgedeckt. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Am immerhin habe ich, hab ich jetzt die Staff-Uniform. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Als ob. Jetzt geh doch da weg. Was ist, wenn ich hier jetzt vorbeilaufe? Wieso erkennen die mich alle? Er guckt in eine andere Richtung. Nein. Oh Gott. Ich muss den Rekruten finden. Oh, der ist da drin. Nein, ich brauche eine Keycard. Oh, hier ist offen. It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. Hey, server boy. Wait a minute. Hey. Sorry. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, lauf, lauf, lauf. Wie soll ich denn jetzt eine... Wie soll ich eine Guard-Uniform kriegen jetzt? Die wollen mich doch auch alle verarschen. Wie soll ich mich jetzt hier als Guard verkleiden? Oh, er geht weg, er geht weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Da ist ein Fenster. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Fenster ist. Oi, oi, oi. Fuck off. Nein, <laughs> Mann. Ich muss laden. Ja, er steht auf. Ja. Nein, nicht. Ah, Gott. Sehr schön. Ich brauche eine Uniform. Aber ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Die Person ablenken, indem ich hier eine Münze hinwerfe. Dann habe ich gleich freie Sicht auf den, auf den Dude. Wer hat das jetzt bemerkt? Fuck off. Als wenn er das jetzt bemerkt hat. Nein, stopp. Stopp. Stopp. Stopp. Ach, hier ist nicht mal eine Tür. Oh. Shit. Geh. Yes, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh fuck. Oh fuck, der Dude kommt. Der Dude kommt. Crouch. Komm, geh hier in Deckung. Lass den Dude da vorbeilaufen und dann hoffe ich, dass der andere nicht da steht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. B, schnell. Schnell hier hinter. Yes. Sehr gut, sehr gut. Schallgedämpfte Pistole, die ich... Wer wird gefunden? Hä, wer ist das? Oh, das ist der in dem Bad. Oh, oh. Okay, es wird gesucht, aber die wissen nicht, dass ich es bin. Anyone, anyone. Als ob die wissen jetzt alle, dass ich das hat der egal. Bin jetzt hier oben. What the hell? Als ob. Was macht ihr hier? Oh, das sind Leibwächter von dem Typen. Okay, gut. Die haben es irgendwie vergessen. Reporting for duty. About time. Our client has been going out of his mind waiting for you. But officially, he's just known as codename Pinky. Nicht unbedingt ein cooler Codename. You must be my new escort. You have your credentials on you? Bitteschön. Well, this all looks very promising. Okay, walk with me. Sehr gerne. Auf geht's. Wieso laufen die alle so langsam? Your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. You have to understand, I didn't get where I am by blind faith. Der lauft. Junge. Junge, was geht da hinten ab? You see the shooting targets? Ja, ich sehe die Targets. Shoot a target. With a knife? Now, that's where the talent lies. So, show me what you got. Do well and you work for me. Junge, das letzte Ding schwingt ja nicht mal richtig. Tschüss. So, Exit. Äh, ich glaube, wir nehmen den da unten, weil ansonsten muss ich wieder durchs halbe Gebäude laufen und da habe ich keinen Bock zu. Und damit haben wir Dubai abgeschlossen. Irgendwie dieses Gebäude ist insane. That's your winning face. I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did... She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough.